Kia ora koutou katoa. A Ko Hera taku ingoa, I'm one of the Pae Takawaenga members on Te Oha Ake Ehene and I sit in the whare of Nga Kaitiaki Maori. So tēnā koutou katoa. Um, my, my, my principle that I am going to talk about is pūkengatanga. It is a part and one of the nine principles that we have adopted and use in how we operate uh, in Ngā Kaitiaki Kimauri. Pukangatanga is a taonga tuku iho, uh, widely used by all whānau hapu and iwi. Uh, Pukangatanga is always constantly assessing. It's always looking at one's own professionalness. And it always is um, holding the skill of the person up, such as our girls in the office that uh, that run our tari down in Pōnuki and Wellington. Uh, they each have their skills. Uh, one of their major skills is having to have the ability to deal with our major stakeholders, stakeholders and they do that very well. So e pūkinga tērā. Uh, tōku kōka a Hini Phillips. Nō Rongomaiwahine ia. I te wā e ora ana ia, he wahine matatau ia i tōna pūkenga, he wahine rongonui i ōna mahi rongoa, mahi wairua hoki. Aku tamariki. Kite au i a rātou. Aronga. Tūranga mahi, he mahi, he maha o rātou. Pūkengatanga. Kia ū ki te mahi. Just a brief explanation on on how Pūkengatanga works for works in Whānau Hapu. and and how we incorporate it into the work that Ngā Kaitiaki Māori um, do. When we understand the fullness of what Pukungatanga does, then it is something to be uh, beholden, it is something to be uh, uh, very proud of. Uh, and when you recognize the ability and the tonga that sits in any tangata. And that is what Ngā Kaitiaki Maori do, is is always looking for the expertise, always acknowledging and thriving forward, especially in the area of prevention. And uh, so, nō reira, tēnā koutou katoa, ko tērā taku kōrero pāne ki te pūkengatanga. Nā mihi.